subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तुझे देखा तो ये प्यार होता है तुझे देखा तो ये प्यार होता है दीवाना सनम अब यहाँ से कहाँ जाए Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.